As vaguas fixeronme unha ferida, sintome confundida. Os meus amigos tornaron inimigos e sentense perdidos. Ainda doente, sintome viva, sempre valente, sempre combatida. de toda esta loucura Pois esta é a miña vida Foi a miña fractura Ainda doente Sintome viva Sempre valente Sempre combativa